पर वो मेरी बात मान ही नहीं रहा है उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं बाकी है मैं पूरी तरह से लाचार हो चुकी हूँ तनय मैं अब ये सब नहीं सह सकती अवंतिका मेरी बात सुन कुछ मत कर मैं बस दस मिनट में वहाँ आ रहा हूँ नहीं मत आ तनय इट्स ऑल ओवर अवंतिका कुछ भी करने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच सोचा रे तनय बहुत सोचा पर मैं दिल से बहुत मजबूर हो चुकी हूँ मुझे माफ कर देता नो नो नो नो नहीं नहीं नहीं शिट शिट फक क्या हुआ तनय इतनी रात को या प्रसून जल्दी चले यार अभी ने पल्स काट लिए क्या तू गाड़ी निकाल मैं भी आता हूँ दरवाजा लॉक है तोड़ना पड़ेगा अवंतिका ये क्या किया तुमने प्रसून देखने यार प्रसून हट टेंशन मत ले कुछ रहेगा तो मुझे कॉल कर ठीक है क्यों बचाया तूने मुझे गलती हो गई सॉरी तू नहीं समझ सकता मेरा दर्द जो दर्द ऐसे खुदकुशी करने को मजबूर करे वो दर्द मैं समझना भी नहीं चाहता खुद को संभालो अंतिका ऐसे घटिया इंसान के लिए तू खुद को क्यों तकलीफ दे रही यार तो मैं क्या करूं तने मेरा पहला प्यार था वो पहला प्यार था आखिरी तो नहीं ना खुद को देख यार तू तो कितनी खूबसूरत है अरे लड़कों की लाइन लग जाएगी तेरे लिए लेकिन वो तो नहीं होगा ना और अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ भी तो उसने क्यों छोड़ा मुझे वो उसका बैड लक है कि उसने तुझे छोड़ा और देखना बहुत पछताएगा वो एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही है जिसे तेरी जरा से भी कदर नहीं है अरे तेरे मरने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तेरे माँ बाप तुझे अग्नि दे रहे होंगे ना वो किसी और लड़की के साथ अयाशी कर रहा होगा मेरी बात सुन जी कर दिखा उसे अरे जलकर राख हो जाएगा वो जब वो तुझे देखेगी तो उसके बिना भी खुशी से जी सकती है पर मैं नहीं जी सकती उसके बिना इतनी सेल्फिश मत बन यार एक बेवफा के लिए जान देने से अच्छा उनके लिए जी जिनको तेरी जरूरत है भूल जाओ उसे हाँ, भूल जाओ अगर भूलना इतना आसान होता ना तने तो कब की भूल गई होती यूं ऐसे तड़पती नहीं उसके लिए तू क्या जाने टूटे दिल के साथ जीना क्या होता है ना वो सिर्फ वही जानता है जिसका दिल कभी टूटा हो <laughs> छोड़ना यार तू नहीं समझेगा सही कहती तू मैं क्या समझूंगा तेरा दर्द क्योंकि मैंने तो कभी किसी से प्यार किया ही नहीं ना हाँ मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार नहीं किया पर क्या प्यार क्या इन दो रिश्तों में ही होता है आधी रात को तेरे कॉल पे तेरे से भाग के आया क्या ये प्यार नहीं है पिछले एक महीने से हर पल तेरी खबर रख रहा हूँ क्या ये प्यार नहीं है प्यार प्यार होता अवंतिका भले वो दोस्ती में ही क्यों ना हो पर तुम नहीं समझोगी छोड़ तेरा प्रॉब्लम यही है ना कि तू उसे भुला नहीं पा रही है तू बस मुझे एक महीना दे और अगर इस एक महीने में तू उसे नहीं भुला पाई ना तो शौक से खुदकुशी कर ले क्या क्या कहना चाहता है तू एक काम कर जब भी तुझे उसकी याद आए ना तो बस मुझे एक कॉल कर और मैं तुझे बताऊँ कि वो उस वक्त क्या कर रहा है उसके फोटो उसके वीडियो निकाल कर तुझे भेजूंगा ताकि तुझे पता चले कि वो तुझे कितना मिस कर रहा है बातें हैं कम पता चला ना तुझे कि तेरे पीठ पीछे क्या क्या करता है वो ये ले आंसू पोछ ले जी आंसू नहीं दिया था नाक नहीं तो फिर क्यों दिया तूने मुझे मैंने मांगा था तुझसे अरे रोए जा रही कब से जा तू सच में जाऊँ हाँ देख फिर नहीं आऊंगा हम्म, मत जाऊ जाओ पल बातें करें तेरे संग भी हेलो तनय ये देख अरे ये तो मैंने किया था हम्म कितना अच्छा आर्टिस्ट है तेरे अंदर तुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए ना हम्म सही कहता है तू हम्म, हम्म। अपने पहचान पत्र छोटा छत्री कौन छोटा छत्री अरे उनका नाम है छोटा छत्री यार मैं नहीं रह सकती उसके बिना मत रो यार तुझे रोलाने के लिए सब थोड़ी कर रहा हूँ मैं लेकिन ये आज का आखिरी दिन है मैं इसके बाद कभी नहीं रहूंगी उस घटिया इंसान के लिए कमीना साला एक काम कर नीचे उतर तू क्यों नीचे उतर ये ले उसको फोन लगा और आज निकल दे पूरी भड़ास मुझे कोई बात नहीं करनी उससे अरे प्यार मोहब्बत की बात थोड़ी करनी है गाली डाल उसको जब भी मेट नहीं देखी क्या हाँ यार लगा कॉल उस कुत्ते को अभी बात करेंगे ये हुई ना बात रुक तू रिंग जा रही है ये ले ले कॉल हेलो हाँ बे कुत्ते सुन जरा तू क्या मुझे छोड़ रहा है मैं तुझे छोड़ रही हूँ इतने सड़ सड़ के मर जाएगा ना तू इतने कीड़े पड़ेंगे तेरे में पहले कुत्ते भी नहीं आएंगे तुझे खाने के लिए हट क्या हुआ Avantika I am sorry Tanay no not again Avantika Avantika happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Tanay happy birthday thanks Avantika thanks तो मुझे बोलना चाहिए हाँ तो बोलना थैंक्स थैंक्स <laughs> कितनी पागल थी ना मैं प्यार में दिल क्या टूटा मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी उस इंसान के लिए मरने जा रही थी जिसे मेरी बिल्कुल भी अहमियत नहीं है पता नहीं कितनों के साथ जी रहा है वो अगर उस वक्त तुम ना होते तो शायद मैं मर चुकी होती अगर मर जाती तो कभी जान ही नहीं पाती कि मैंने क्या खोया है भगवान ने दिए हुए उस तोहफे को ठुकरा रही थी जो सबसे ज़्यादा कीमती है ज़िंदगी इस एक महीने में मैंने मेरी ज़िंदगी की असली कीमत जानी है ये इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी एरा गेरा आके इसे मुझे छीन ले थैंक यू मुझे मेरी ज़िंदगी से मिलाने के लिए थैंक यू मुझे डिप्रेशन से निकालने के लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग हो गया तेरा आभार प्रदर्शन अरे कोई बर्थडे गिफ्ट भी लाई है या फिर सिर्फ थैंक यू से काम चलाना पड़े गिफ्ट <laughs> तो है लेकिन पता नहीं तू उसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं आज के दिन तू जहर भी देगी ना तो भी ले लूंगा I love you Tanay I I to spend spend entire life life you will you be be एक शर्त पर तेरी हर शर्त मंजूर है मेरी जान ऐसा कभी होगा तो नहीं पर अगर बाई चांस हमारा ब्रेकअप हो गया तो तुम पल्स नहीं काटोगी <laughs> नहीं काटूंगी क्योंकि मैं जान गई हूँ रिश्ते बनते हैं टूटते हैं लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है गम का एक दौर होता है जो गुजर जाता है और हर रात के बाद सवेरा होता है और हर सवेरा एक नई रोशनी लाता है आई लव यू टू